الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa da komai wanda yake ikon a kan kowa da komai da yake ikon aiwatar da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama a inda ya ga dama ga wanda ya ga dama ba wanda ya isa ya hana sa da yake ba mu damar zaunawa a nan a cikin wannan markas namu a cikin wannan ofis namu sai sf alhizaki kuma a daidai wannan masallaci namu na juma'a wanda alhin الحج محمد وزيك يجينا الله يباشي لافيا منا فاتن الله سبحانه وتعالى باشي لافيا حاليا زو ينزه كينا فرنسا وجينا من ماغني إن شاء الله ودى الله سبحانه وتعالى يجدر بباوان سا شي باوا إن الله جر بيش ريش اللافيا ورش اللافيا نم واتو الخيري نيغريسا كمان دا أن نبيك عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله له خير فليس إلا لمؤمنين akwai abin sha'awa abin burgewa abin ban mamaki ga al'amarin mai imani dukkanin al'amarin mu'mini mai imani in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin al'amarinsa alkhairi ne daɗinsa da ciyonsa duka alkhairi ne ya ce wannan baya samuwa ga kowa sai ga mai imani in asabatuhu sarra'u shakara fakana khairar lahu idan wani alkhairi ya same sa lafiya ce zaman lafiya ne arziki ne wadata ce ɗaukaka ce daraja ce ilimi ne shakara sai gode ma Allah a nan ni'imar fakana khairar lahu sai abin ya zama masa alkhairi domin godiyar da ya ma Allah sun ta'ala Allah zai kara masa ce la shakartun shakartum don azidannakum har idan ku gode wa mara Allah sai Allah ya kara muku yace wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu in ku wata cuta ko wata masiba ko wani bala'i ko wata jarrabawa mummunar jarrabawa ta same sa ko a lafiyarsa ko ga iyalinsa ko a dukiyarsa sabara ya yi hankuri da wannan jarrabawa ta masiba fakana khairan lahu sai zama alkhairi a gare sa Allah subhanahu zai bashi lada wannan masiba da ta same sa saboda wannan masiba annabi sallallahu yana cewa ba wata masibar da ke samun mutum ko kowace irin masiba ce ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati wa akhlifni khairan minha ya ubangiji ka bani lada a cikin wannan masiba da ta sami ajirni shine ajir ba ajirni ba kuskure ne masu cewa Allahumma ajirni a gyara ma'ana Allahumma ajirni Allah ka tsiratar da ni fi masibati ba ma ma'ana babu ma ma'ana Allah ka tsiratar ne Allahumma ajirni fi masibati ko da kaga mashin ta rubuta wannan ajirni kuskure ne a da madda shine ajar kenan Allah ka bani lada a cikin masibu da yana fassara wancan hadisi wa in asabatu darra sabara fa kana khairan lahu in masiba ta same shi ya hankuri zama alkhairi gare Allah zai bashi lada kuma zai yayi masa da haka ba a ce Allahumma ajirni fi masibati Allahumma ajirni fi masibati da inda tsira ta suwa ne ba me zai ka a ce aka ka harfa fi sai a samin wa ajirna min khizyi dunya azab al an gane ku yawa ajirni Allahumma ajirni bil ya ubangiji ka bani lada fi masibati a cikin masibar da ta same ni ka ba wani lada samuwar wannan masibar wa akhlif khairan minha kuma ka musanya mini abin da ya zama alkhairi daga wannan masibar da ta same ni to wannan bawanka bawanka Alhaji Hashim Alhaji Muhammad Zaki Allah da ka jarrabe shi da rashin lafiya Allah ka bashi lafiya kuma ka samu ya zama kafara a gare sa ya zama kankar lafi a gare sa kuma Allah subhanahu ta'ala ka kara masa natsuwa ka kara masa ainihin wato tawakkali zuwa gare ka a insha Allah yau kamar yadda muka saba tambayoyi ne dai insha Allah kamar haka akwai tambayoyi ga sunan gabana akwai tambaya ta farko yana tambaya malam mace ce ta aihu ya bi yan tawaye to dan ya zo da rai ɗaya bai zo da rai ba to shin wancan da bai zo da rai ba ana mai sallah ko kuma ba a mai sallah shin ana mai sallah ana mai suna ko ba a mai suna na'am sai kuma mai tambaya ta gaba shi kuma tambayar da yake yi ya ce malam kamar mun ji kun yi bayani akan baya halitta miji shi rika binciken salulan matar shi da ya shiga <coughs> wani kuskuren ko aibinta haka ita ma baya halitta gare ta rika ainihin lekon asirin salulan mijinta to malin ya ce wai ya halitta shi kamar yanzu uba shi rika ɗauka ainihin salular ɗansa yana binciken salularsa shi ko ɗan bai su haka nan yana binciken salular ɗansa ya halitta haka to sai kuma ne mai tambaya ta gaba shi ma tambayar da ya yi ya ce malam mun ji kun bayanin a cewa kun yi bayanin ƙungiya ta addinin musulunci cewa a nijar babu ƙungiya mai suna izala sai addinin islam shi ne muke so a ƙara mana bayani kamar ya ake nuhin wannan tunda ana cewa 'yan izala to me kuma ana cewa 'yan izala kuma mun ji kace malam kace babu wata ƙungiya mai suna izala a nan nijar e insha Allah za a zo da bayanin nan ba shakka insha Allah haka ne <clears throat> za mu zo da bayani kan wannan wannan gaba bai izinin lahi tambayoyin ga suna ɗaukar lokaci insha Allah kamar yadda nake ganin alamar tambaya guda uku ne amma a gaskiya za su iya ɗaukar